السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا هذا الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من جاد اوف احنا قاعد نبحث على تير واخذنا هذه القدرة في الجزء السا... يعني في الحلقة السابقة فيا ليتس جو نايس يا اخي المكان هذا يذكرني ب... ما ادري صراحة. Maybe you should let me do the talking. You. Okay. Well, we don't want to intimidate him. يخافت مين يا ابني؟ You have a severed head on your hip. ايش في قاعد يذب علي؟ اها. موسيقى. هذا اللي بنكلمه وين وين تير؟ intruders about. Oh, that's us, I think. Eh, well, you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. <laughs> well, we both know that. Derlin. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just uh -huh. don't go making trouble for the rest of us. Okay. And while you travel through this realm, maybe you could clean up Fall the head's mess. What? Ah. Later, brother. Brother. Later, brother. Can't for förstå. Mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head. Känner <laughs> the bara mir. <laughs> He's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Okay.

As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Hmm. البصلة هذه طبعا تذكرني ببصلة ويطلع تودينا إلى لافتيل حق ون بيس آخر جزيرة. اوكي خلينا نشوف. آه بنروح إلى إلى وين؟ هنا؟ تقريبا مثلث هم اوكي انتقال الى اليوميات مدري وشو هذه بس ال 3 مكاننا سام اللي فوق خلاص شيش The boat cannot be far. Boy. Hmm. بنروح إلى القارب امم شيء جانبي يسحب على امه اي شيء جانبي يسووه انتم انا ما راح اسويه لان لو سويته بيطول فبرجع له بعدين اذا بجيب البلاتينوم مثلا نايس ah, If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. Hmm. كانت فكرته نايس زبدة المكان مرة حلو اه مصانع هذه ولا ايش؟ ما راح استكشف شيء معليش ابي اروح على طول سيدا راح نخلص ال يعني اكيد يسار تبيني اروح يمين مع نفسك يلا بس So we're going to Durham. Nice. Makes sense. Yeah. We could always explore those mining rigs later. ودي اقابل تير صراحة في الحلقة هذه. اتمنى. إيه. احنا بنقابل آه، لورين ما ادري ايش اسم امه لوردن hmm. ليه هسه وينه واضح من آه، رفعة الرجل انه قزم Hmm. We're looking for Darlin. Derlin. You have an appointment? appointment الزمن. عطى على اذنه يا اخي بالسهم. Uh, no? Has anyone ever had an appointment here? هوي. كأن عربي يعني كذا اشكالهم بالالعاب

طبعا زوجته اللي هي فريا فريا ولا فيا شيء زي كذا اوه نايس حصان وانا ما ادري آه، ماتت في phase dirt. Best of them all. One's left alive have to pay the price. I'm afraid <clears throat> I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go, اوكي بيعطينا شيء احسها زي القراصنة كذا مع ال... بدل الغراب يحط لك آه... وش يسمونه هذا؟ حبار؟ حبار الزمن آه... Uh, مخالفة يا ابن الذين <laughs> ايش في قلب علينا ابن الذين اتوقع مو مخالفه ليش تغير اسلوبه فجاه ها يمكن في شيء ابن الذين تعال خلينا نسحب عليه ما out of اوه اعطتنا oh, uh, شيء sure. شيش وش اللي اعطتني اياه؟ بيضة؟ بيضتها؟ اي تخيل تروح الدجاجة كذا تبيض لك يلا بس هذا وشو؟ مو هرام اجل وشو؟ الله يلا القم على اذنك على بطنك ما علينا وينه؟ اه فوق ابن الذين خسي كيف يا هنا في شيء اسويه يعني ولا ايش؟ يا رجال تعال تعال يا حيوان تعال

طيب ايش هذه الاشياء تسوي يعني في شيء برضو آه، هم في لغز بس ما ادري وش بالضبط نايس انقزوا وات اه اوكي صندوق <laughs> اريغاتو زايماس طيب كيف نروح سيدي هنا لا هم الباب هذا افتح يا سمسم اريغاتو في جواسيس اودن هنا ولا اوكي. This thing looks like it can take us up the mountain. Yes, he does. Wow. Ah, nothing quite like a dwarven train ride. اخي اكره الاماكن اللي يخبون فيها الاشياء حطها علني يا اخي وخلاص خليني افرفر يلا بس We can take that train up the mountain when you're ready, brother. اها وين التري؟ وين التريس؟ اوكي خلينا نطلع هنا. آه الاشياء الجانبيه بعدين بسويها يقزو ميو ستيتو ميوري وستيتو اوكي Heimdall. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Darling, He didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Uh, well, burned, I should say. Into his head. He burned that into Derlin's head? Failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Galahorn. Galahorn. اللي يذكر ديستيني بيعرف شو اقصد. اقوى بازوكا. like we're here. Come on. This way. I can see another train. Okay. Let's look for a way to get over there. You know, boy. Maybe finding Tyr is our best protection. Seemed like Odin really آه uh, هل يساعدنا تير يعني؟ هل بنقاتل تير؟ Can be God of War again? Odin won't have uh-huh. time to worry about us. If that is his war to mm-hmm. fight, he may have it. غريبة. في لغز هنا. اوه نايس قلب يا عمري <laughs> اها اوكي في لغز اللغز هذا بيكون جميل في شيء هنا هم زي ايش اوكي في شيء اه كنا طلع دائره اوكي <laughs> شيء في الارض إيه، اسحب على الصندوق اسحب على امه Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. A bomb. Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry, the dwarf, builder of the Great Hall, Lua. Brock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. ايش لحسة المخ هذه وين نروح؟ هم اكره ال اوكي من هنا يجزوك ونيرو شيش في تنين مائي احا تخسي بيقوم بوكس أليم الحين مو بصاحي واو Is that a Trekkie? What happened here? درك الزمن I think it's dead. Dead? يكون بيتحول هو. بيتحول زيه. اوه. آه. سوري. هذاك كان خدعة. الله ياخذك بوم うですおいくぞいやいやいやあらあらおお واو واو اتبق له بس ما ادري كيف ربما يكون هنالك اخرون شرب اوه هذا المكان مو كان ال الزبده الجزء الاول كان بنظري مشاعريا اكثر يعني لأنه هو يحاول إيش يربي ابنه وابنه كان عنيد داون آه، ذير طبعا الأشياء الجانبية ما راح أسويها الحرب ليست هي الحل الوحيد يقولون عاد صوت كريتوس في الدبلجة مرة كويس آه كيف <laughs> ما يمدينا نروح وي تخسي في طريقة بس ما ادري كيف يلا بس تدري شلون لحظة خلني كسر ذا الشيء هذا مو كان اوه نايس اوكي اكزو هل في طريقة اروح لها؟ hmm. مدري كيف لازم نقابل تير خسي شيش يسوق امه هذا راوند 2 فايت ليتس جو كيف ناخذ الصندوق ذاك؟ كراكن oh, uh, <sighs> صح thinking we could show it to Brock and Sindri when we got back. Here. Sheesh. Crock. Okay, so, we came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? If you think about it, Thor could... Oh, Uh -oh. Damn. What? What is thy... صاير يا On your left. Oh. oh. Herregud. Tell me where! Atreus, look for a brake to stop the train. Should be a lever of some sort. Damn it! Ah, the oh. Keep trying, little brother. Father! Stop this train! ايش فيهم هذول غثيثين؟ اح كس كسرت وات انا راسي عورني اوي وح اوه هو هو هو تخسي ليه ما تقتلنا طيب طيب لعن خيره وات لعن ابوه والله يا عطايا God damn. Behind you! Look out! Talia! Yapa! goes crazy. You said it, okay. brother. هذول واضح ان اشياء اوكي يخرب بيتها هو ありがたいございます Have you captured Hassan? Yes. Aha. يخرب بيتكم. I think I see a passage. If we can get through this orb. Nice. 行くぞ。 so, <sighs> quite the mouth you had on the train, lad. It's just a word. I've heard way worse from... The word does not matter. You lost control. We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. <laughs> In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. يعني كلها لا تجيب العيد. تتحكم بال وي انزل

ال 2 R2 اوكي هنا نايس اها كذا نفتحها نايس آه ان واي يمين هم ان واي يمين هذا مقفل I might be able to get up there if you help me. هذا وشه واطلع Great. I'll head across for a better look. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. If you can get up here, I'll need your help lifting it. Mm-hmm. عرفت كيف. اوكي. It's another one of those wooden troughs wonder how the dwarves thought of stuff like this. Aye. Might be the great motivator of convenience. Why do the work when you can get the wet stuff to do it for you? Her imdini yeter diyor. HP. Uh, huh?

Maybe we can lay this to rest a bit, eh? What? Okay. Ooh! نايس لغز يا ابن الذين اوكي في شيء هنا صح؟ Thanks. وين ال في شيء بس ما ادري وينه اوكي هنا في شيء نفجره ما يضبط يا ابن الذين كيف ارجع بعدين <laughs> مع نفسك Merén. Bedén, bedén. Like we found Gerland's mine and... في قتال بصير هنا ولا ساندري ايش يبي ذا؟ ساندري دائما يجي قبلنا. Sindri. What is it? Since you're currently lacking a light source, sorry, and have no way of seeing exactly what untold horrors lurk in the dark, these will help. Okay, back to your exploring now. Off with you. هذا وشو؟ Thanks, وش بيسوي؟ Hey, wait. What do you mean by untold horrors? Oi. يا الله خلينا ندخل داخل أبي أشوف تير وينه Where are you, Tyr? I think this is it. This is the mine. Yes. Intriguing. However, we're ill-equipped to do anything with it right now. Look out! Well, if the official entrance to the mine is blocked. But there's gotta yes. be another way. Nice. This Not way, boy. Come on, let's see where this goes. Fins the opening. Jump up! Uh, you guys again? Left side, brother! Where are they all مرة I think I can hear the water too. Slow down, Atreus. Take care. احذر. Be ready. شيش. ايش صاير؟ So, I think I found where those wretches were coming from. They will overwhelm you quickly. Stay close. Watch your light. تعال يا ابن ال It's a bad sign. Oh. Like there's no tomorrow. For her, it will be so. يخرب بيته ما طاح منه شيء ما يمدينا صدها يخرب بيت ابوه القم كريهين هذول الخياس يلا بس مرة كريهين في شيء هنا فوق؟ لا اتوقع ان في لغز اها آه في شيء هنا اضربه هم ما اتوقع يمدي سكيابا يس ليتس جو يو يذكرني هذا المكان But I can't stop thinking about this. We spend all of our time fighting bad stuff. And I don't get why we can't do that alongside Tyr. We do not know him. انه تير بيساعدنا. طبعا تير هو اللي بيصير القائد انه ضد اودن وثور وما الى ذلك. Images from long ago do not tell a whole story. لا لا There's the door. Sheesh. Once we get off this, let's check there for Tyr. He's gotta be close. يا رب انه قريب طفشني وانا احاول ادوره خرب بيته ها في شيء can't help but feel like you're angry with me or something بيكون صعب ever since we got to Svartalfheim you've been critical of my every move if you don't think I can lead us just say so it is not your competence that is in question okay but what does that mean Consider your intent. ويطلع باتمان سوري انا قالوا بجوثم نايت ان باتمان مات <laughs> تخيل تير بعباءة باتمان <laughs> تير مان <laughs> طير مان والله يا ولد طير مان تعرفه ولا ما تعرفه No, Nope, we're on our own here. Your question from before, about my intent. I intend to help the God of War stop Odin. And that means Oy. freeing him from whatever prison he's in right now. Brace yourselves, friends. Sindri? سندري هذا كل مكان ايش وضع امه ودينا يا اخي هنا الله ياخذ وضعك Have you seen any signs of tears? As if I would navigate this maze of running sewage. No. I'm sure you'll manage that on your own. اقول لفل سلاحي لا اعطيك على اذنك keyword looks what can i make for you عطنا this axe just keeps getting stronger stronger okay آه Fire is actually a disinfectant so these are very hygienic آه في شيء هنا اوكي Look, there's a door just across this gap. Tyr could be right there. Scalpel. ايش los. Whoever wrote this certainly had an eye for detail. يعجبني اني طلع لي اقرا اقرا يا احيا اوكي طبعا حل اللغز الخايس هذا انه في شيء هناك تطلق عليه زين وتجمد الماي هنا بحيث انه ايش Hey! Hello, hubby. Let's get to the door. Come on. يقزو افتح يا ابن ال okay. Tyr? Well, I certainly don't think this is where Tyr currently is. He, he's gotta be here somewhere. This mine is huge. Atreus, what do you intend to stop Odin from doing? You speak as if you know his mm. plan. I don't know his plan. That's why we're... Brothers, if Winter underway and Ragnarok around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Yes. Okay. لم يتبقى الكثير بوي ادلع وشك خرجت ابوي يلا بس آه في شيء هنا لا ما في شيء تير وينك يخرب بيتك Did you see that over there? Okay. Hmm. There's a broken door up to the left behind this crane. Maybe Tyr tried to escape. We should look. Okay. acabou. ele morreu hát én nem hinnám. A várjál, se jó, ha? Jobb, jobb, jobb. طيب Outstanding. Hey. Water is powering the train. be up there in no time. طيب uh, yes والله كلها صدف Come on, let's take that lift up. To your ah. okay, new exercise. Let's think about how Tyr's probably feeling locked up in this mine. يا رجال حرك انت وتير. by Odin and finally freed. Odin would obviously be at the top of my list. But I would fight something. <laughs> Anything. Ooh. Even if it was just to know I still could. Dear? Whoa, what happened here? Another wreck! Wretched! يخرب هذول ما ماتوا ولا ايش؟ Yeah. <laughs> لا تقول لي في زي ضخم واحد اوكي هذا الضخم ها وين نروح أين نذهب في شيء حجرة أكيد ما أوكي خلاص لقيتها وات توقعت اللغز ذا ولا والله الغازهم كثيرة يا أخي أوكي في شيء هنا بوي هذا حاول يهرب تبي تروح اثر اها الاثر تعويذة ميغان اوكي خلينا نشوف الوان دايرة صح؟ القوة؟ Oh! ما يمدينا نجربها الا كل فترة يعني مو ورا بعض يا رجال تعال Tell you, I feel a breeze. We might be able to get out of here this way. طيب وين؟ اه الفتحة هذه. Let's go. والله شكله تير مو بعيد البعيد ان شاء الله نلقاه عاد ودي اقابله بس المكان هذا مره خفيف <clears throat> hmm. سنعثر عليه look شيش ايوه هو هناك 100% انه هناك لحظه بعدل شيء اوكي خلينا نكمل اتوقع ان تير هناك وي نايس اوكي عليها يا كريوس نايس hmm. hmm. من قال انورمس وانا داري انه

You're on fire, Kratos! It will pass! يخرب بيته مرة غبي تعال يا ابن مولودة من النار دايم توقعت النتير بيكون هنا لماذا لم يكن هنا؟ اوكي تير انا عصبني It is unlikely. Here's here. I know it. Derlin's direction stopped at the entrance to the mine. We just have to keep searching until we find him. You said you'd follow our lead. إلى متى نبحث؟ So knock it off. Watch yourself. Oh, knock it off. But I state what I see. You do not <laughs> agree with me, but you Exotic. will not speak to me this way. Who? Ah, عليك The Should be clear now. Ready when you are. Ready! One more door. That one has to be it. We will see. وينه؟ أو هذا شيش كيف نروح له؟ آه. أكره الألغاز شيش روح Hmm. I think I see a crank over here. <gasps> Atreus, another mental exercise. Would one who spends their life fighting, such as Tyr, have any... Okay, it looks like this machine is dropping ore into the water trough. اها اوكي خلينا نسويه مره ثانيه Sheesh. اوه نايس ام الصدف والله ما ادري كيف حليتها <laughs> شيش اطلق على السهم يلا نايس شكله مثير

ترسبات خبث خبث اللي هو ايش في تحت اوكي ما بقى شيء Do my words irritate you? It's fine. لا ما تزعجني Wait, is that light up ahead there? Hey, hmm. this might be it. Yes. That door's barred. They must be trying to keep something in. You don't lock a door like that. secure the spare bed for us. I see what we must do. شكله بيجي قتال خايس بس يلا اخيرا ايش في؟ لا لا لا يرحم اهلك مم. تدري آه، استعمل القوة يلا بس روح ندمك يخرب بيت أب يخرب بيتك اوكي من جد ليه ما قتله طيب اوه شيش تيرو سما What trickery. اوه ما توقعت صوته كذا جود جايز الزمن واضح انه اطول من كريتوس <laughs> ah. وش ذا اوه oh. يوه واضح انه نحيف This is the god of war. <laughs> مين هذا؟ Those plates. ليش يعرفونه؟ هذا اللي يعني لا ما جيت لك يا اخي يعرفون قصته يعني قصته وصلت الى الاسكندنافي ها براذر ليت مي تراي ميمير تيار تيار لوك يو نو مي دونت يو ايه ما قتلت كيل ميمير نو نو نو نو نو يا وي وي براذر رايت باك يا ستي اواي فروم مي يو مونسترز ستوب تعال يا حيوان اوكي آه نراكم في الحلقة يخرب بيت ابوكم يا غثيثين اخ كان معكم محمد قناة سبسكرايب لايك فيفرت شير うってえのサラマレイコ